Herkese merhaba arkadaşlar. Frekans Adam kanalına hoş geldiniz. Bugün e, buyingcoins.com'u işleyeceğiz. Nedir ne değildir, neler yapabiliriz onu göreceğiz. Aynı zamanda da sizinle birlikte bir alışveriş yapacağım. Bir ürün seçeceğim. Ben de hangi ürünü seçtiğimi, seçeceğimi bilmiyorum açıkçası. Birçok arkadaşımız internette görmüştür. İşte şu ürünü aldım, bu ürünü aldım buyingcoins.com'dan. Hatta buyingcoins.com'un e, Türkiye sayfası da var Facebook'ta. İşte indirim kodu veriyoruz gibisinden girdik. Kodu gördüm. Etrafta bir sürü kod var da e, koddan belirli indirim alarak e, ürünü daha uygun fiyata temin edebiliyorsunuz. Zaten ürünler 1-2 dolar, 3 dolar, 4 dolar. Uygun fiyatlı ürünler yani. Bu kadar da çok kod olayını abartmaya gerek yok. Buyingcoins.com bilindiği üzere birçok alışveriş sitesi var. AliExpress, eBay gibi. Onların yanından sıyrılmayı hedeflemiş. Ee, daha uygun fiyatlı, daha ucuz ürünleri satmak için hedef belirlemiş bir e, yapı, bir oluşum diyebiliriz. E, diğerlerine göre şöyle bir farkımız diyor. Hani bizim şu anki Türkiye'deki sistemle kıyaslamak gerekirse. Gittigidiyor.com'da hani bazı ürünlerin fake çıkma olasılığı var. E, aldığınız satıcıya bağlı olarak da. Ama ne oldu? Hepsi burada.com var. Ondan satın aldığınız zaman %100 e, güvenerek alıyorsunuz. E, o tarz şu satıcı bu satıcı diye muhabbete girmenize gerek kalmıyor. Neyse onu alıyorsunuz. Buyingcoins.com da bu mantıkla e, neyi satın alıyorsan hani ne görüyorsan onu alıyorsun orijinaldir gibisinden tribe girmiş. Biz bakacağız, ürün alacağız. Ama bazı yerlerde baktım. Forumlarda falan. Araştırdım biraz yani biliyorsunuz. Bir şeye bulaşmadan önce araştırmak gerekir. AliExpress de vakti zamanında o şekilde araştırmıştık. Sağ olsun AliExpress hala kullanırım ve AliExpress'i de çok seviyorum. Ya Buying Coins AliExpress'in yanında daha sade bir tasarıma sahip. Hani tasarım yok gibi bir şey. Birazcık basit kalmış. Her neyse. E, en çok dikkatimi çeken en güzel özelliğinden bahsetmek istiyorum. Şimdi bir ürün satın aldınız diyelim. Ürün satın aldıktan sonra eğer yorum yaparsanız 0.1 e, yorum fotoğraflı yorum yaparsanız 0.2 videolu yorum yaparsanız 0.3 e, puan kazanıyorsunuz bu tarz puanlar birikti, biriktiği zaman da kafanıza göre alışverişinizi yapabilirsiniz. Farklı şeyler satın alabilirsiniz. benim şimdi satın almak istediğim hangi ürün var ne var bilmiyorum ki. Ne çıkacak bilmiyorum ki. <laughs> Bazı kategoriler var. Clothing, shoes demiş. Samet diye bir arkadaşımız da şu an YouTube'dan şeyler yazıyor. Ona sonra dönüş yaparız. E, genelde e, kadınlara yönelik ürünler daha fazla var ve daha çok uygun fiyatlı gibi benim çok dikkatimi çekti. Mesela benim bir saate ihtiyacım var. 18 dolardan 4.85 dolara düşmüş bir saat. Aslında saatlerin tasarımına bakalım. Gayet güzel ve çekici duruyor. Tasarımdan mı yürüyelim he? Renk seçelim bakalım. Hangi saati seçsem acaba? 5 dolara saat abi. Hemen beni nasıl kandırdılar değil mi? Hemen e, cezbettiler. Zaten saat almak istiyordum. E, gerçi 6 dolara olan saat birazcık daha kalitelidir mantığı geliyor aklıma. Hemen 7 <clears throat> dolarlık saatimize bakalım. Ya biraz daha kaliteli duruyor ama tasarım hoşuma gitmedi. Yine 6 dolarlık bir başka saat var. Sitenin arayüzü hızlı. Bu arada. Abi bu kadar mı itici tasarımlar olur ya hiç beğenmedim. Bir dakika bir dakika diyor ki geceleri fosforlu Sesim niye böyle detone oluyor onu da anlamış değilim. Abimiz geceleri fosforluymuş. Yok. Abi iki buçuk dolara bile saat var yani. Sekiz dolara saat var. Işıklı saatler var. Altı dolara saat var. Üç dolara silikon ledli saat varmış. Dünya desenli tek tek renk renk seç beğen al. Bir dakika. Fiyat aralığını seçebiliyor muyuz? Cheapest diyor. Kalitelilerine tıklayalım. Shopping chart'a ekledik yani sepetimize. Sepetten <clears throat> hemen al almayacağım ama başka saatlere de bakıyorum. Şimdi sitede <clears throat> ürün arayacaksın mesela sana öneri yok yani. Şuradaki e, drop down mantığı yok. Mesela hani AliExpress'te bir şey arasan anda sana öneriler veriyor. Şurada kaç tane sonuç olduğunu gösteriyor. Ama Buying Coins'te öyle bir şey yok. Baksana abi. Yok. Mikrofon arıyorum şimdi bir tane. Yok. Ya ürün gamı kısıtlı ucuz ama e, kalitesiz ürünler olduğunu düşünüyorum. Yine de alıp deneyeceğim bakalım. Bakalım. Abi <laughs> 1 dolara aldığın şey işte yani. Ne beklersin? Sıfır reviews. Yani şey yok. Bu ürünü aldım şu kadar iyi bu kadar iyi gibisinden hiçbir yorum yok. Kamera almışlar webcam. Ona review yapmışlar demek ki ucuz. Hepsi de 5 yıldız vermiş. Fiyattan dolayı vermişlerdir bence. Gidip de webcam denemek istemiyorum. Ya çok fazla ürün gamıda yok ya. Bilmem. Abi, almak istemiyorum abi. Alasım gelmedi yani bir şeyler. Kedili saat. Neyse. E, şu anda hiç üye olmadım. Forum kısmı var. Mesaj yollayabiliyorsun. Ee, site böyle. Türkçe'ye çevirebiliyorsunuz. Türkçe'ye çevirelim bakalım. buyingcoins.com slash tr Neyse yavaşladı. Onunla uğraşamayacağım. Bir satın alma işlemimizi yapalım. Shopping chart'a geldim arkadaşlar. Şu anda... E 6 dolar tutmuş. Yani 12 TL. Promosyon kodu vardı. İlk ana sayfada onu yapıştırdım. Submit dedik. Promosyon kodunu yapıştırdım. Bu olmadı. Bu promosyon kodunu yemedi. Ben sadece 2 dolara 15 parçalık kulak tıkacı aldım. Uyurken ya da e, seyahat ederken e, gürültüyü e- engellemek istiyorum. PayPal'la checkout yapacağım. Hiçbir üyelik açmadım gördüğünüz gibi. Bakalım PayPal üzerinden ne yapacağız. Çok fazla da ürün seçeneği yok. Cıvıl cıvıl değil. Yani AliExpress gibi cıvıl cıvıl değil. AliExpress'e baktığınız zaman içiniz alışveriş yapmalıyım ben. da kaplanıyor. Şimdi PayPal ile ödeme yapacağız bakalım. Giriş yaptım. Muhtemelen PayPal üzerinden benim e, adresimi alacak. Adresimi de şey yapayım. Evet atayım. Neyse adresi kapadım. Airmail'ı seç. Airmail'ı seçtim. Yani tracking kod istiyorsanız 1.34 dolar ödüyorsunuz. Ama AliExpress'te tracking kod için ekstra para ödemenize gerek yok. Ne alıyorsanız alın. Bir şekilde satıcı giriyor ediyor. Yani takip edebiliyorsunuz. Siteye PayPal üzerinden checkout yaptığım için otomatikman iyi olmuş gözüktüm. İşte track my order diyorum. E-mail adresim ve order numarasını girdiğimde herhalde gösteriyor. Ee, logout var, kategoriler var. Ben neredeyim? Account'uma tıkladım. Order ID'yi görebiliyorum. Heh. E, order'ımı görebiliyorum. Yani siparişimi görebiliyorum. Coins'ler var. Ne diyor? 2 dolar ödemişim bugüne kadar. Favoritler yok. Adres listem var. Ee, account ayarlarım var. İsim, soyisim, telefon girebiliyorum. Başlattığım topikler forumda e, başlatabilirim forumdan destek alabilirim. Elimden geldiğince BuyingCoins.com'u tanıtmaya çalıştım. Onun dışında sizler için de bir adet sipariş verdim. Güvenilir mi, güvenilir değil mi? Ya muhtemelen demeyeyim gerçekten de güvenilirdir. Çünkü böyle bir sistemi kuruyorsan güvenilir olmak zorundasın. Ama dediğim gibi AliExpress ve eBay gibi e, Amazon gibi büyük kapsamlı sitelerin yanında uygun fiyatıyla dikkat çekse de e, ürün gamı çok kısıtlı. Umarım ürün gamını geliştirirler, arayüzü daha iyi yaparlar, daha kolay yaparlar. Yani e, girdiği zaman çekici bir yanı olmayabiliyor. Bugünlük de e, videomuzun sonuna geldik. Buyingcoins.com'u elimden geldiğince tanıtmaya çalıştım. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kafanıza takılan bir şey olursa satın alma işlemleriyle alakalı, alakalı bana sorabilirsiniz. Üye olmanıza gerek yok. Direkt PayPal hesabınızla e, giriş yapabilirsiniz. PayPal üyeliği almak çok basit. Garanti hesabınızı bağlayarak e, PayPal'a her türlü işleminizi yapabilirsiniz. Ben o şekilde kullanıyorum. Bay bay.